doch eh nix. Ja, da kommt er. Äh. <laughs> ah, wie schlecht kann man sein! Das war's halt komplett. Wie